voy a ピアノを弾いていきたいなと思いますものすごく簡単な得意曲を都庁ピアノでうわーって弾いてなんだこれはなんだこれはえ神様からのお告げラーカンパネラを練習せずに弾きなさい。かっこ3日間。そして、ピアノ演奏をする前に 筋トレをしなさい人が集まらなければ帰ってくるなええー、そんなことありえますかラーカンパネラを練習せずに弾きなさい3日間もピアニストにとってラーカンパネラは難しい曲なんですでも神様は言ってる練習をするなそしてブラボーの嵐をつかめマジかやるしかねえなはいピアニストが 3日間ラーカンパネラを練習せずに弾いたら人を集めることができるのかブラボーを取ることができるのかそして筋トレをピアノの弾く前にできるのかを今から神様をぶっ倒していきたいなと思いまっちゃ皆さん期待してくださいそれでは行ってくんちゃ 様のお告げミッションコンプリートしましたイエーイウッディやトイ・ストーリーのやつやこれわかるみんなそれはええんじゃというわけでね、えー、想像以上に人が集まってしまい、えー、僕の心はバクンバクンと、バクンバクンとね、緊張結構したんですけど、 さらにちょっとね、今回取材もちょっと入ってて、もうすぐ近くでカメラをパシャリパシャリとね、されててね、ちょっとね、僕の中では想像以上に格好つけてしまい、その格好をつけるっていう気持ちと、ピアノを弾かなければならないという気持ちが混ざってしまい、やっぱりね、集中がね、えー、ちょちょ切れてしまいね、あの、少しずつミスが目立ってしまいました。しかし、このォルテ、 練習すれば必ず上手くなると信じているので、これからもどんどん練習して、さらにクオリティの高いラーカンパネラをね、届けていきたいなと思っております。えー、皆さん、僕ね、ラーカンパネラだけを真面目に演奏した動画っていうのが、こことここにあるので、そちらもぜひチェックしてみてください。えー、こちらの方はね、企画とは違って、ただ単に弾くみたいな感じのね、動画なので、えー、ちょっとね、音質も良くなると思うので、 ぜひとも聞いてみてください。えー、今回、ちょっとね、iPhone だけの撮影となってしまい、えー、音質が少し悪かったんですけども、ご了承ください。理由としてはね、マイクを持って行ってたんですけども、えー、機材トラブルにより回っておりませんでした。申し訳ございません。これからは気をつけますので、今後ともお願いしまっちょうバズるといいなバズるといいな 俺がついてるぜ誰よりもずっと君がバズってくださいバズってくださいああバズってくださいこんなのもな必要ねえよなバズってくださいここまで見てくれてありがとうなっちゃう神様俺はクリアしたい次のミッションくださいそれではそれまでさらばバイバイ 長はまさかのプロテインコーナーがありましたただね水が飲めるゆっくりだよし p e r f e